media tra kona media Uganda tra ku fresh media Uganda eya muganda wange Senoga Kalim eyeddira efumbe tubanirizako ato mulundi ya ah, gunogoluna ku olwalero atemba letedde omukugu mubakugu nze muito omukugumba kugumu ita president wa wabanji ah, bino byenjogera sigama ati nze nze mwagala je 22 mukaga naye wotunyera naye mu comments ziri zibeerawo wansi uh, wa video ze zenjawulo azaba uh, uh atuwadwa no kona media z Uganda abantu era mulabanga agamba president wa fe yono mumanyimba manyi yono senga yegata ne gundi ekintu kijja kuba kintu nga kyamanyi muline ngamba nti uh, wotutunulire ruwero Ah, waliyo abantu babiri be bakonako waliyo ah, honalebo ah, lutamaguzi semakula saako waliyo honalebo lutamaguzi semakula saako ne honalebo ajaka na sulaimani nadduli mutabani w'olutabaalo owekitiibwa ate leero owoomye nnyo etaayi libadde litya mu njogera olwaleero mm. lyeriri lye baalagira siwabi eh. <laughs> babuzeko konoimidiauganda mm. ensawe zona tuwa okuddamu okukoleseganya obwanga nammwe mm. <clears throat> okuwa kw'ebirowoozo ebirambulukufu mm. ebiva mu mpulira y'okusinza ku ebyo bye tulaba ebiva mu bikolwa ebyebyo bye tulaba ate ebiva mu bigambo ebyatulwa ku ebyo bye tulaba ebbanga lyonna nabwekityo okujja ku maaso gammwe wano ku onlin medias uganda tekitegeeza buufu bwaffe nti ffe bagezi abasembayo hmm. bannaffe gye bali ku migongo gyabwe newankubadde tebayogera abasobola okwawulaku ebigambo ebyogeddwa naga nti ekigambo ekyo baakyogera nafunamu kiri hmm. maaki azitasobola kuvaayo mu bukoloko naga nti nkitegedde n'addamu n'ayatula n'ebigambo n'ekimuwa obutegevu n'enkizo nti gyali era awuliriza nabwekitya obugezi hmm. tebuba bw'omu eggwanga tusobola okubeerawo ffenna obuwangwa netugaa nituli obukiwanga kikumi kkumi na kamu kkumi hmm. na bubiri hmm. naye buli ggwanga tonda yassaawo abagezi b'eggwanga eryo bannanyini kyasa bannanyini kiki bannanyini kyasa naye hmm. ebbanga lyonna awo okugjako okwewomba kwa katonda ngwe yagaa ntiteri kiva eri katonda ekibulw amaanyi bayibuli kyesoma mu kyo mueyo byonna bye tukola oluusi nuulu ya katonda yesooka otutukulembera kati gundi mugezi teiba bibye biba bibye katonda yagaba byonna mm, aba akuwadde buwe nakyo kidabu kuva eriye mm. ani azaalibwa nga kuliko lama nti pulezidenti olwa ne kabaka talina lama emuzaalibwako nti ona n'abakabaka bino ebanyonyolanga eggwanga buganda kabaka ajja n'amakundi abiri nosense mm, ate oyo abeera bunomo gwe mu butonde bwolabako woolina okugira amakundi abiri webale nnyo wabula kye baategeeza ekkundi lye bali bategeeza nti bwe bubonero obw'emyoyo obwo obulambike bw'alijja nga ebigere bya bannabansasaana bw'alisoosa ebigere nga kasowole obwe bulambe bwe bayita ekkundi eryokubiri tukibatakwatulira kugoberera nti olina kugoberera kino nitiryajja nti kabaka alina lameeno nti kabaka wa makundi abiri tekiriyo mu butonde bw'omuntu nakinonya mu byafaayo nekindeta n'okusoma ebyafaayo bisigalidde nakibulwa mu hmm. bwakabaka bwe buganda kiriiyo ekyamakundi abiri oba mulema obeera mundema aranze kuva edda nga jajjange nantezadde eziranta hmm. ngaekigambo ekyo akiŋamba nnyo nti kabaka yenna nga okumukakasa nti kabaka hmm. oba ng'anaali eŋŋoma alina okuba nga alina amakundi abiri naye wewali kunzibula amakundi abiri ge gatya tegaliyo teriyo makundi abiri hmm. kale bana online medias uganda mbebaza okufaayo ennyo n'okuwuliriza ebbanga lyona okusaako ebirowoozo byammwe hmm. olutali lunaku lumu hmm. atali nze nzekka kubanga tukyazibwako ku tvn abantu bangi naye nemugaa nti si kujjaka nayekka n'abasigadde katutunde mutubaaze kale mukyo mbebaza olw'omulimu ogwo n'okuba nti mufaayo okuwuliriza ate n'okuteekawo essimba eri obutegeevu eri obutakulembesa ate maanyi nakuwoggana bwogganyi kubanga eggwanga lyetaagamu ate obwongo okusinga amaanyi ag'ebifuba okusobola okutereeza eggwanga uganda kubanga we liri ligobo oba ontegedde lyaguba hmm. abadde batukulembe batukulemberedde mu nfuga bbi amagezi baagalekayo eri ne bajja namaanyi buli kyebatomera maanyi buli kyebatomera maanyi kale awo kyetetaaga okuddamu okutunuulira n'okulirongoosa nga tulijja gye riri okusembera okulissa ku maapu egwanidde mukyo mukulembeze gwolina okutunulira nga talina mumawanga talina madiini talina mikwano wabula ekitufu kyagoberera with the individual merit otegeera ki kuleggwanga okusitukayo hmm. naye bannaffe bano abazize olwaleero hmm. yuwe tali munarwanda hmm. oyo tolina kyogenda kuba kufuna ebintu babise bugenderere eggwanga twifule mubuze bwamaaso olaba otuuka olwaleero munaanaga nti sirina ssente nga kikwate kyaba tegeeza nti mulage ssente hmm. ensereko ezibuka amaaso emukyabyogera nga mukyali bajegabujigana bwana buto eggwanga weriri bwemunakomaddinyigiza ate kyekibafulumya kale mukaseera kano nja kubategeeza nti kaseera katuufu mm. okusobola okulongoosa ebyo byasoba gavumenti ya nmdmgm yo kenyini esooke yeerongoose bifo nga tenaba kulongoosa lugimu ziziri kubanga etteeka naye kati ligikwatiramu ebiyise byayo buli olukya ne lugenda hmm. tubala luyise emyaka asatu muetaano tubala nti ebyonna ebiri emagawo emyaka asatu muetaano bitaka kutuddamu okutunulira birongoosebwa bitya okuleka eggwanga lirina hamone n'abamawanga nga tewaliwo ntalo zigenda sibuka mu ffe hmm. amadiini obutateekawo ntalo zigenda sibuka mu ffe wabula okuzimba kw'omukwano kutugattira mu unity in diversity ate omugenda okuva ekigambo federal system eggwanga etugattira awamu n'abagaliza okuwuliza okulungi ebbanga lyonna n'okuba nti nja kusigala nga mutabani wolutabaalo jakana somani nadduli hmm. disclaimer egamba nti si nze asembayo byonna byetugenda okuwa hmm. si byankomeredde ku jakana nadduli wabula zina birowoozo bye hmm. kulebo byembanyonyodde mu ntandikwa nti ngaempulira ebikolwa ebitambula mu ggwanga kale kwe tusinzize okujja wano entakera okubaako kye tussaayo katonda bankuumire ate kasitamala okulamusa ku bantu ah, otuba tutandikirawo butandikizi ah, nesho y'olunaku olwaleero mu nsonga gye ngenda omubuuzaamu ah, ye muganda we mukwano gwe nga ye bakola omulimu gwe gumu kubanga bob bo basalawo okuba nti ekituufu akyogera nti kituufu n'ekibi akyogera nti kibi ye muganda we lwaki muyita muganda we kubanga naye muganda mm. bamuyita fred kajubi lumbuye eyateereddwa olunaku lwabadde lwaggulo naye nga bamusibanga ennaku z'omwezi nnya omwezi ogw'omunaana 221 bamutadde mu mwezi ogw'ekkumi oba mu luganda gwe tuyita mukulukusa bitungotungo ya luganda otufu mukulu kusaba tungo tungo nga uh, olunaku lwabadde lwajjo ngaennaku z'omwezi kumi na mwenda honalebo musajjawo yavuddeyo mukomera gyabadde mm. mutake mm. tutandikira awo nja kusooka okuyozaayoza bananupu mm. bembadde nkutisayizinga ebbanga lyonna mm. we basisa obulagajja bubadde butalagibwa mm. ate okuba nti muganda waffe ba mukulu wange fred lumbuye mm. yavuddeyo mu kkomera nga bwe byayabiddwa ku mawulire mm. kuba ne bukedde nabirabye nga biyiita mm. nti bamutadde olunaku lweggulo mm. dwaki njoya zaayo za nuupu mm. ate era nga mu kyo mm. okuteekawo kw'obwegendeza bukyetaaga okubeerawo nti omwana oyo fred lumbuye mm. mukulu wange mm. bwe biba bitundu ku buli kikumi nga kuyimirizawo kwa nuupu mm. abadde atwala ebitundu ataano ku buli kikumi omuntu ogwo nga binene nnyo omuntu omu nope mm. okuyimirirawo kwayo mm. fred rumbuye mm. abadde atwala ebitundu amakumi ameka ku buli kikumi hmm. abasigalidde mubadde mukyasamba giya n'okugezaako okuyimirirawo kwammwe nga musinzira ku mayingo oyo ebitundu ataano byabadde ataddewo nambe t mm. neeyozaayozanga nze jjakanasoma nadduli mm. kubanga ate mwagala nnyo lwaki teyaliiko nsalosalo za ddiini tabaddeko nsalosalo z'amawanga yadde enkola ey'ebibiina lwaki mm. kaali kamuka fred lumbwe ne bawoposti nga gyali ne ku online gundi ye gye bayitani uh, eh, facebook page ye nategeeza eggwanga nti yenna amanyi mutabani wa nadduli nekitaffe nadduli mugende mutegeeze nti oluko olugendo mutta mwali ali ekava eh, e onfuna bulungi mm. nadda mu inbox si mu saamanya gye yagijja mm. nensangako message nantegeza nti fayo nnyo okuba omwegendereza abantu abo baagala kubajjawo bajja buli muntu omugezi era ayinako kyasobola okwogera mu kulabula kw'abantu Hmm. ofuna bulungi fred rumbu mu kapasite mu yakikolera hmm. yakikola mu kapasitizes esooka ndi muganda musajja muganda hmm. ayagala eggwanga lino obwakabaka bwe ekyo kimu hmm. kapasite ey'okubiri mu yakikolera si kuba nti wa bibiina nnyo nti ye wa nupu wa, nze ndi wa nrm yakikolera mu kapasite y'ekirowoozo ky'eggwanga n'abantu abatula mu ggwanga eryo kuba buli kibiina kigoba buweereza bw'abantu nakutereza kwa ggwanga yentegeera ye ey'enjawulo gyalina mm. gyenjagala bannanupu okubanga nayo bagipiikinga nfuna bulungi nabwekityo buganda wetuli okujjako obulagajjavu bwabatudde mu mmengo n'awatali kwebaza saabasajja kabaka kaali badde kamwako okuvangayo okulwanira abantu be mu ggwanga buganda be banyigiriza olw'ebyobufuzi statement ne zitakeerewanga naga nti ku lw'eggwanga lyange n'abantu batuddemu najja naawe kitawe kiki ekikutawaanya biriwa by'obanja mu ggwanga buganda ebyo bye twalya bikuddizibwe gwe nga museveni byali badde bigambo nga bya ssaabasajja kabaka awaali badde olwaliro nga bwenakiraiminga mm. nenga nti bomme ba paalamenti abasinziza mu ggwanga buganda olwaliro ku political factor ya buganda bweri ne supremacy kabaka yali badde abalinako omukono bonna abayingira mu paalamenti mm. ofuna bulungi nga bagendayo ku lwaki mm. gye mm. bawoganira ku lweggwanga lyaffe buganda era ffe baganda tubanja bino federal tubanja ebintu byaffe our property and authority nebali muri bali abichepere betololira muri bwetololeze kakati omwana Fred Lumbuye mm. abadde okulaba member ba parliament abajagala vera abofu bemitwe nalabula mmengo ku A to Z nganesa basajja kabako omutwaliddemu kyakkalwenga nzo muganda okusanyukanga muna kisti ogama nti neyo zayoza olw'amagezi g'omwana oyo mm. mufuna bulungi kakati buganda kijigwakatako fe abakopi abatali bali abatudde mu buweereza kubanga ate abo balina mumuwalana oyinza n'okuba nga nkiddamu oyinza n'okubanga mwaba abaalya ku mbuzi mayega yali mwali atudde mu mmengo ku lw'okukwata omwana nga n'omukono gwe mweguli nti bakikwatira eddala kubanga alabudde abali emmengo nze newankubadde mbaddeko byenjogera nange hmm. fredom bwe namusanga ku youtube ng'ayogera ebintu bye yali gyali era yali akoze omulimu munene nze wentandikidde okujja nti ntegerwe ku facebook youtube hmm. ng'ali alabula nti obuganda bategekedde kino bakoze kino bakoze kiri bonna baalabudde mu ggwanga uganda tabaddeko nsalo z'amawanga ekyerunegundi lokeekye yakafa teyamulabula yamulabula nti ogenda kufa katumba wamala teyamulabula webale nnyo nalabula ne archbishop Asipiani Kizito Rwanda. Uwebale nyo. Tebituuse wo. Archbishop yona ruange ya kafati. Kakati ya hivyo ntuwe wabu bitunulida. Mm. Chimu furo kubo muzido wenja uro. Aliku kazinga kake. Abade kazinga kake bwa na munigina. Yona jajama ulide. Mm. Seta gakumbu za jakana naduli. Mm. Wabula weke nyo chote kido kusamu ntegele na kutegele na kuebuza. Mm. Duachibi abade ugira abade bitu ukirida. Mm. kakati nze sanyu era ile nina nokuyozaweza kwange nkiddaka ate kuludda lwa nno pulwachimba denji kuba bwe bulaga jjavu bo kutunulanga abalinga abatala basonga bakola ki bible cheganti mweita nti muzova amaaso songa mulaba mm. ale mweita abalaba at times kamuli bazibe baamaaso mm. onfuna bulungi mm. ani atamanyi mirimu gya fredi lumbuye gyabadde akola ani atagitegeera newankubadde bayibuli asoma nti abuguli omusango okumanya ekitufu n'okola ensobi hmm. kikakasiddwako mu nsobi eyo ojja kusasulwamu obutuufu bwakyo ofuna bulungi abali emmengo byonna bye mukoze n'okuba nti mbadde balagajavu ku nsonga yonna ebadde ekwata ku mwana oyo era kiri basasulwako kubanga gubadde era gufuusa omusango gye muli olw'obulagajjavu obutafayo ku baganda bannamwe batulugunyizibwa n'atuukakweyo essa mengo tevangamu yadde ka statement bwe kati ku mwana byalabudde ssaabasajja kabaka hmm, olwakanywa musaayi hmm. ali mu kutulya obuli entakera buli avaayo ne bakuba enyondo ku mutwe ne bakuba enyondo ku mutwe kale mukyo jakana nadulisika kasaayo musanyufu kunenkana hmm. abasigadde sanyuku mugenda odigattira kubanga atenze bwendaba fredi lumbuye ku lwange mutwala nga muzira gyendi hmm. ani atayagala bulamu ah, naye nofuna kubagulizaako nga talinaamukko nti ekyo kya nrm bakitwale n'atasinza ku bigambo byagamba nti ekitaban kya naddu bakitwale hmm. oba naddu naye bamutte nopa eyongere okufuna jais n'amaanyi hmm. naga nti nno mulabula uganda empya yeetaaga abantu abagenda ogitulamu nga terinaako sosola gye tugamba era nga tulabula nze ndi wa nrm ebbanga lyonna eyandabula waaki wanupu, wanupu mm. national unity platform mm. fred lumbuyo okudda ku kyali badde kyakkalwe nupu eri ku ssente zebadde gyesonda mm. okumuteerawo n'amaka mu ggwanga uganda n'okumwebaza kwebyo byazaakola newankubadde bagamba nti senkuzaale nkuzaale nti abadde ayogera nga activist omukulu eri ekibiina mm. nakyo kyasitukire mu kujja mu kukomera bamujje mu mbeera y'okuba nti gyali kubanga amawanga tegabeerekako eri mupakasi adde wano nga mukulu mu kibiina kya nuupu newankubadde ayinza oba tayagala butuufu bwa kibiina kubeerawo kye kigwanidde kimusondere sente mwateekeddwa okujja akasente akategereka nga si kakweyozaako bweyoza oba kwekuba kuba okubinfuufu nkiddamu kituuka kataku hmm. nga naffe ffenna kulwa fuledi lumbuye va ku bino ebitooliro obatuuleyo ne banyumya ebiboozi byayo ku miteteme hmm. yabadde ayamba ki abadde atutereeza butegeeza aleeta sekitarianizimu ataddewo obutabanko mu ggwanga hmm. kyekyamudusa fredi mbasa nakuttibwa gavumenti agikuba agikuba nga mukola biki ebituufu bikyamu eh, nabwa kityo ku kyo hmm. ekya fredi mbuy okuba nti yateereddwa hmm. jakana nadduli ali mu maaso gammwe nkitwala nga kiri ebitundu kikumi ku kumi nga kibadde wase ate nebaza buli muntu yenna ataddemu engalo yo okwagala okusobola okuyimirira okulwa fred lumbuye kubanga ffe abaayogera nakola kati eno episode egenda kuba ya munaana hmm. nga njogera ku fred lumbuye hmm. ebirungi n'abaana baganda okusitukiramu hmm. ffe kenyini tuwana olutalo lwaffe oli yatugamba mu bayibuli nti oyo atali kulwamme yemulabe waffe oyo atali kulwaffe ye mulabe waffe twakitunuulira nga bangi his excellent president clik ntegeeza president museveni nti babaddewo ebbanga lyonna nga bakola kyennyumi kwekyo ensi kyeyeetaaga neyekakasako kuba omulabe ate eri ffe abateeka mu buyinza ontegeera kale mukyo bonna ffenna gye tuli mu kusituka kwaffe hmm. njozayolezaamu bamu ffenna babadde mu kukola ekyo ku lwa fredumbuy okusituka most especially abantu abatudde mu diaspora hmm. bwe ziba ssente zisondeddwa batutta ebitundu kyenda mu bitaano ku buli kikumi ate okusinga kuffe abadde mu ggwanga hmm. uganda mm. bwe ziba nga nupu yassaamu essente nga ziyateekako okusonda kwayo tekwaweza ate ba diaspora bali ssente ze baasonda kale okwebazaako nkugenda gye bali ngaabali mu diaspora ku lw'okulwanira activist kubanga bo baateekawo n'okwekalakaasa okw'emirembe okwalema mu ggwanga uganda so nga ate abamuwuliriza tuli bangi mm. nakowoola naye obwesige bwali butono bwe bandabamu kale kyesinenyeza muntu ensi weeri yatabanguka bata kwesiga tambula genda mm. ensibu eddamu abwongo nedda ku nteeko nega nti etukulayo omulamwa ekusitula sibyakweka kati kabuki naye nakowola nti bwetuba kuba kusonda mm. tubeeko gwe tusondera bwetugamba nti sente tuzisawali kuba tufulira ombuye mm. naye nembeera nega nti embeera embi tekumanyisa akwagala ensi eggwanga lya uganda bwetuli mm. buli muntu yeerya kiki webale nnyo mm. kale oluusi onenyamu kitonoga nti aa ah, ah, hmm. ekyo mm. kitwale nga bwekiri mm. kale katonda mukubeera nga bugan tekiwe kivele katonda kibulu amanyi mm. okuyingira koko kwa mukono gwe gula bisokwanti fred mwe wabaya tereddwa mm. ekyo kyatukoze bulungi nnyo katuddeyo mubamu abadde bazita kiras yeah, addemu okuba mm. ko byayogera nze mbadde nga simu following nnyo mm. ekyo njagala kibategeeza lunye nze mbadde mu following uliriza bwoti mm. kubanga mm. natandika okufollowinga fred lumbuye mm. ku nsonga episode gye nasooka okulaba mm. weyogera ku masitiro bajja nosabe babbirayo emba zabassekabaka mm. naye nga ŋŋenda okukatunira ate okuga nti mutuneko emabega nga yakogera episode ezigenda nemubisatu zesirabanga nako mm. wabula ateera mu byobufuzi obutatomeregana hmm. nina kukubira mu direction yange ne fred mbeyo natambira mu direction yiye ekyamunga ttaka ennya ate kwekundabuliramu mm. ninga nti okay

tugende manyi kyenkana ki hmm. gwe kyotekeddwa okumanya mu ggwanga uganda hmm. okuba mukwano gw'omuntu hmm. tekyetaaga budde buwanvu naye lwaki tekyetaaga budde buwanvu obutegevu butambula na butegevu omuntu kyomulaba mu butegevu bwegwe kyolina okugoberera so si bbanga gwanvu lyakuba naye kumumanya nabwekyo sisinzira kukwagala fedro mubuye lwa bbanga gwanvu lyemmaze naye wabula butegevu bwe bukuleetera omuntu omwegatta kubanga abantu bategeera bwolaba nti gundi mutegevu ngoga nti mutambule nooyo kwelugera luganda walwerabira mbulira gwoyita naye mm, bali basinziza kukugamba kikulabulira muli mm. era batukubiza mukwanenge mikwano emirungi mm. nzijukirako kitange ne mmange katonda bansasize era bawejja neetaliko kubalibwa mm. bankuza mu nkuza egwanidde mm. kakati waliwo ekintu kyebaŋŋambanga kyenjagala otutegeeza abatuwuliriza mm. nabeeranga ku masomero mm. primary secondary nga baŋŋamba lwaki olina emikwano emibi kubanga busomero gye tujja batugamba mikwano gye gurupu ze zabeera nazo mbi kitange bwe namusimba ekibuuzo ne muganda nti taata mubadde ebbanga lyonna nga muntegeeza tukwana emikwano emiki emirungi mm. sigaana mm. naye nga mu buzadde bwammwe n'abazadde abala bategeeza batabani baabwe mukwana emikwano emiki bano ababi be mulaba mm. ate bakwana nze nga nze omulungi bo gye bali mbakole ntya tatanga nti omusango guwangudde naye wagutegeeza kukuba essomero bwotyo mm. nige nti nze kati ngaomwana wessomero ogenda okukyogerako baga nti olabye omusomesa mukamu mm. naga nti nkitegedde nja kubategeeza likewise ku fred lumbuye mm. tekinneetagisa budde buwanvu kuba naye nti mulaba ne mutuna munda wa ebimuvaamu babikega nti mbalabire ku bikolwa byabwe fred lumbuye kindeeta okuba mukwano gwe ow'omunda si mu kaseera kawanvu naye olw'obutegeevu bwe kale mwekyo mm. bwe twawuliziganyanga ku masimu naye mm. twawaŋŋananga enkizo era lumu kye namutegeezako ne muga nti ebyobufuzi bino obiraba mm. fred nkuddiramu oba ggwe pasono mm. faayo nnyo ku bigambo byo byoyogera nga yonna gy'oli toteekangamu entegeerayo ey'ebigambo byowa mu magezi go n'okulabula kw'abantu nti abantu bali mikwano gyo abakwetoolodde manya nti obyogera ku ggwe ku lwa katonda wo n'ensi yo n'abantu abatuddemu okusasulwa kukwe mm. likewise jakana naduli njogera bye mbagamba njogera ku lwa ggwanga lyange soogera ku lwabampaane lwabo bagenda kutuula eyo kubanga omuntu mulamu oba tugamba luge luganda nti omuntu mulamu magoma mm. abantu balamu maki mm, bavugira aliwo mm. kakati bujja kkeera enkya nga bwowuli ababaddemu bubofu bw'obwongo kyogera ku museveni kyo tebakikwata bakwata bata fred mbuyaali eri egundi nabuuza hmm. museveni yakritisizinga obote hmm. obote yamulemerwa kukyo butamukwata yagenda nemugolerawo namulwanyisa gavumenti nagisuula hmm. lwaki teyamukwata mukimunenyezi eri yawangula atya bobi wine ebbanga lunamuseveni kyemwagala tutegeeza yamulemu mukwata ah, lwaki mukomerawe bamutwala bwebamuzza twaiga nti ne bobi wine aluma mu seven bakikutte kale lwaki temukubanka lyonso miro miro butegeevu bwa bwongo ne mukyali babuyabuya muteekwa okwejja ku peji kwe muli mudde ku peji y'ensi kwetegerera ensi esiperinga ki ndiwo okukwatibwa ku ki hmm. ekyo kyenjogedde kimenya amateeka yesu azatta abaana bangi oba teyatta amini yatta n'abakulembeze abasigadde batta temwalimu ba surviving kwebale nnyo mm. abaffe abayingira mu nsiko nga bayingira ku lwaggwanga lyabwe bonna abataayingirana mu nsonga yagamba nti nakkenyazizza emmundu temuli baafa mwebali abaakomawo tubanenya tutya tubagambe kyekyo muveemu okuba abaana batone byekizampe muleeta nga tebitegerekeka hmm. mubisawe bitajja tebiri retedi tebiri kiki banemuntabula omutwe awamu muntabula entegera yaffe kyetugamba hmm. abantu balamu entegera yaffe twetaaga okuddamu tugitunuulire naye ngaekisinza okweta ensi lwakyefa hmm. maka kufa nkiddamu ebbanga lyonna abaana baffe okuba nti mirangaatira hmm. ensi yafa naye obuzadde bwafa n'amaka nga naawe kamwa koogera bwoli wano nembuza nti Derek mukwano gwa nti ye mm. njaga kubuuza mm. time table yo n'otula n'abaana okuga nti ninamu essaawa ssatu mu lunaku mm. obategeeza ku ggwanga buganda n'okutegera eggwanga uganda n'okutegera katonda okiwa budde kimu lunaku oyinza okuntegeeza nti omwaka guggwako bw'obanga okikola mm. weekend eyigiriza ddi ekyo kya buli nnaku daily life mm. nga bwentone mutabani wa mirimu ganti aa omuganda atambula bwati ekikacho gwoli wampeewo nti ye oba muzukulu wa kijje mm. kijja aba mutaka wa kasolya obuganda butambula bwetuti tuva mu layini ya gundi tuli mu mutuba gw'amawejje tutambula bwetuti ne bwetuti nti obitegere nti ye binziriremu tulabe kati kibuuza amawejje kiba kyekinti ero linnya nakitiibwa gwe byomusomesa mwajja ebibuuzo byajja kubuuza byongera ku bwongo bwokwezimba naye amaka gaffe bwe gaafa abaana abafulumyeyo tebali ku levo bakulembeseza buyivu naye ngaate obutegeevu busigadde lwaki nti obutegeevu bukuweebwa maka mwosibuka tewalisanze agamba jakana nti lwaki tigwe tebakukwata mm. fred mbuyali ebunaira bamukwata nange kwekuzzayo ku kibuuzo mm. nti obote bwe yali akusazingibwa museveni mm. nga ye tiyakwatibwa tuyekwatibwa bangi abaposition webali mm. lwaki mrapimabu tali mukukomera mm. lwaki cp tali mukukomera mm. ono gugundi eh, kenrucyamu lwaki ppp bidandisa itali mukukomera mm. bo babagambe batya opposition yeyange yezitewange wanamunigina okuteekawo opposition kenyini kikutegeeza tituwakanya gavumenti n'enkola yaayo like wazijja kanandukyenjogera opposition kati government wajja nayo ndi wayo naye yava ku mulamwa nefuka diroirudi ekyo kinzise dwaki tebasooka na mitwe giri egyo ebyebibiina ekyo tokyogerako oba mutegevu bwoba weepimaapimamu kwebale nnyo kyeŋŋamba abantu ti museewo entegere ey'amagezi muleme kupaaluuka bupaaluusi muleme kupaaluuka akolera museveni hmm. ate okuba yajja kussa baana babannaabwe ababobwaini abavundire mu mukomera abatavangayo bobwaini mmunenyako di wali teriyo basi bakuba bobwaini ku kisanja kiwedde batavangayo ije bali ate abatiddwa obuttibwa beibanje e eh, mwamusula wa achali nga mu nga wachi wanupu chobonyanukula nga wanupu onale biba bidda kwani bobwaini oli kujja kana na doli gobuze byo kisirunga ebyo ogezesa mikisa gya katonda nakubeerawo okwe kiki kale kukya fred lumbuye mm. oyo munywanyi ddala gye tuli kye namugamba kyekyo nange nabagamba era nekye mbategeeza mu kusiba kwange mm. nti omuntu bwajja mu byobufuzi kyosooka okweyimirira gwe kennyini mu kweyimirira okwo kwotegera kye kinti ebigambo byenfulumya byange nze nga kamwa koogera ababyogera mm. ne disclaimer zammwe ze mututeerako kuli mm. byoyo abyogera so singa omukutu ne mutuleka wali kakati mukujja kwange nakisa kyennafuluma nino kiwaako obujulizi yeitakwata ku mukutu mm. ofuna bulungi kale mukyo mm. tubadde tuwaya naye ebigambo bingi mm. era kyenindidde mukwagala okunyanukula kyekimu waliwo ekiwala eh, kiri ku facebook erinnya lyakyo katonda omulamu naye nakulwa screenshot kusimu kunja kulijjukira mm. kwebisod eddako mm. ekyavamu eh, ebigambo ebyekisimattu ebyamalako n'emirembe ekigaa nti jakana simanya feesi ye eringa olubalaza lwessabo hmm. eh, bwe mm. uh, nayogera ku bobi wayini hmm. ekiga mm. nti twabira byebyajja kubanga biyimiriza okuba nti tebyaga revolutioni mm. uganda empya kinawuka ebintu ntu bwe bityo mm. linnya lyakyo liŋŋenzeeko ya rabbi wabula mu statement kyalo kyagamba ekiwala ekyo hmm. ekitalina nsa yadde empisa hmm. nti owekitiibwa fred rumbuye hmm. yanjogerako n'abagamba nobubagamba nti mwegendereza ekyo kitabani kya nadduli nendabanga okutegeera kwange kwali kumaze okusaanawo Nenga anti Fred Rumbuye tunyumya naye. Mm. Bagenzo mukwata mm. ngembozi tunyumya naye zanja wulo. Mm. Ezitali koma kubyabu fuji byokka. Mm. Wabulo kunya kumbozi jola banti yabwa seruganda. Yalita antia. Yalanga sin authority. Mm. Wadembo kumpa bulanga bwe nganti jakana we kweke we kukume. Ebijambi yabijja. Mm. nalemwa okuntegeeza nti nawulirako muganda wange bwekiba bwe kiri hmm. nkutegeeza nti ekintu kyejjemu ebcd naye olugambo lugamba bwe ruti ne rutya nalugamba oli naga nti jakana ndimugambe ne fred mu yatugamba nti kyana ekyo tukyegendereze beŋŋamba nti abali mu nupu ddala his excellent president bobi wayini yekkennyini yalina okuvaamu amaloboozi agayigiriza enkwengenge ezo nti bwe tujja tetuleeta spiritual understandings zaffe ziriko luhandi zalina makulu myoyo gitagasa ojja wano ng'osembedde kule ggwanga kakasa nti gwagira noopu bakyakulabirako ekigenda okwegombesa ali eri ajeegatte kuki ku noopu bwe kyayogera ebigambo ebyo mm. neŋgamba ndirindiira ticya owekitiibwa fred lumbuyi mm. ye kennyini mu bigambo bye mbasijja byetaaga abiŋŋambire mu ssimu eri mabega alina biteeka publicale ku kiwala ekyo naye bagenda okiŋŋambako nti ekyo kyotawana nakyo ewaabwe bagwa eddalu bagwa eddalu kati action mbadde nkubuza ennyalo eyo omukyala tubere nga tumanyaeaa Elizabeth Odua <laughs> kiryawo facebook hmm. era kijakakufana nga kyambadde enkofira ya nuuku hmm. kyekyaŋamba kamesaje akujja kabasindikira hmm. mukateekeyo mulayini awo bakalabakiri kaakati abaana bategeranga oyo njagala nnyo muganda wange oli ye yabanyanukula nga bwe kyabagamba nti yabagamba mwegendereze nnyo kitabani kyanaku ekyo ezapesodoa bwatu yayogera facebook page naga nti olubala zisima fesi yange eriwo olubaza lwesabu aga hmm. nti weewaawe wembaku ti bwenakula hmm. nga mubeewaabwe alabayo abantu abafanagana bwe batyo hmm. ajja kunyonyolako lumu naye lwokuba nti ateekamu fredi wombwe naga nti nja kugumiikiriza naye kati ateera nkiretedde budde kuba nalinda samwanukula kati fredi lumbwe aba yateereddwa emboozi njajjitsa naye bwe nagenda omunoonyerezakulaga nti awe okutegana naye tumumanyi ekyo kiwala kyawaneno kyalinga kimalaaya nga kyekigula abasajja bwekiba nakyo naye nti bwekutyo bweguli nti nuku ina beerondalonda bwebatu naga nti yetaddemu action neyewa ne position mm, nze the best odowa nanira nuku nga yewadde obuyinza nokubaako byafulumya kale kiriki y'abantu ngaabo mm, kyeŋambidde giradiyo etoono mm, nti alina okufayo kakasa nti bwaba ayigiriza empisa ateke mu bantu bonna empisa bakulembera abo bonna abewaŋŋamizza mu buyinza bwe bali tetubagaana kwewaŋŋamya okulwa revolution yamu naye ate agayisaga mugagagoba abantu bekugatta ku revolution e uganda empa gyemuyimba ndayira munyiraga tunekujanga munanonaku eh, ng'empisa zikyali bwezityo temulowooza nti the silent majority y'abantu emeerayo wansi eri nayesobola kusala misango neeraba kati elizabeth odowa teyawansonga lwaki yamambira olwa yaleeta pulezidenti nakyali kyogera ku pulezidenti wa mu busiru bwa kikaaki mbuuza teryavuma bobi wayi kulisaizinga mu seven lwaki elizabeth odowa tusobola kulawula ku pulezidenti wamwe noga nti wayi bobi wayi va ku museven teekawo bigasa nga yamukulisaizinga hmm. bw'oyingira ebyobufuzi automatikaly bamaze okufuuka subject of discussion nange bwendi naye kyetugamba mu discussion zizaffe tussewo amagezi jakananga bwe tuva okwogera kumulenzi omwoli avadde najja mambira nga bweyogera jafa makangara mm. yeyita makanga mm. nga nateekayo ebigabi byekyambu yefula nti mugezi nnyo mukina magezi si kwogera byakinywi ntegeeza si mu buganzi wabula okwogera ebyekuga nti wavudde mu bbaala tamivu amanye oluzungu omuwungu wako ne lumu kakati ati abanoku abamu abewaŋŋamiriza mu buyinza mwagala kwetunulanga abagamba nti mulina oluzungu olwekitamivu mubeemu magezi nga musawuya amagezi muleete abategeze beegatteko sikuuma bukumi kale mwekyo nja kubagazi bebe gyakatonda ebirungi n'okuweeraza muto wange wange fredbombuye ngaera nekwepisodi eyomulana gye mbatengezako okulwanaga mu bigambo byange mm. n'abasinga obungi bayogeranga ebigambo naawe oyogedde ebyo byonna obyogedde ngaokozeewo ki netunulye obutubuubirizi mukwogera wano bagwani yali intervie ne bamubuuza statement yeggwanga lye kikyakoze naga nti byonna byentekeddwa okunamuy byentekeddwa okukola enasooka kukwata buyinzi jakala atalina buyinzi omubanja bwaki mweyo temubiwulira mwekenyine musaa kukomi talina kyalina kyasobola kulaga kubanga talina buyinza bwalitula mubuyinza jja kukola bwema mubeera mukusuubi muli ate obibuuzanze talina buyinza bwokozewo tinawe olira oya oli activist ekyamukwasa ly ambadde nakofiira kanoopu ngaali agenest museveni banna enale mubangi webakutte nga babadde bagezaako okunyonyola nabangi bafudde abaganda bajja ne museveni lwono projekiti ya muhoozi nze banteeka ku lisiti nga ndabula waki wanuupu nanga nti lisiti balibadde baga nti byerogoza ebyo naye abadde atwabulira mu saako yeemu yali fredumbyenga waki wanoma nebanti ah, bwetuba kuli nti yena ati kugambye kuno kubeja musubi soka wefekera wetuberiremu kale okusaba kwange yadi yetakubenye ku bantu babategeera oyita ka kibiina kyabwe nga batera ebirowoozo byabwe ne batwala ekibiina kya ne advantage so nga ate bobe bagenda okukifunamu nnyo okwateebwa mu kiro kijja kusussawo bigambo byange twalabako katuddeyongako mubawula ensonga twalabako gavumenti minisita oye mugagamba oyo naawe zinagenda owera saawa mwende ngaobudde bukyalo mu uganda nga hmm. mutaka polisi nebyonega aa ah, tebannange omusajja tonanamulaba nabo waliwo omusajja mbamuyita bajjo era nga bwamwogere mu episodi etwalabye olunaku olwenaku uh, gatmabega hmm. ng'agamba nti aa ah, ah, fredi lumbu yali ku ngaumba ekisooka ku kyo kyekyoli kyosoose nakyo hmm. kya minisita oli eno bayibuli kigambi si kyo yali ayanayeaa nze okuukan okukifuna kyamukama katonda asaasa namba t oyo ayambala ebyambala okubijja ku mubiri gwe mm. ng'abiwoneka ku mulagi ayambala ebyambala okubijja ku mulagi ng'abissa ku mubiri mm. si yateekeddwa okwewa wabula abyambula okubiwoneka ku mulabba wali yateeka okubona kubanga yanyo olyemu yakwera obiwonekedde bwebatyo bakakuka ku mitete gye batudde namusinkaganako oli emu nga namuzeyi bakamulimba obwa minisita waneeruweero ku ttaka eryo nga oyise mukanga dde mu kasenya akaawo ttaka lya bwakabaka bwe buganda nga basimbyeko emiti kaakati yasimbako emiti bamugamba nti ettaka lywasimbako emiti lyaffe nenema ateekaana nti ettaka lyayo aji bwe yatuukayo naga nti abaali muligo gwagwa bwakutuukawaire ettaka lya bwakabaka bwe buganda mwabakayana gyabantu batekeddwa kubaawo mwali jjawa emiti gisinga abantu kinene twateekawo gamba nti tuteekawo reserve zizino bantu kwewogoma mu sibisolo oba nfuna bulungi naga nti museveni waba tategeera kino nja kukimutegeeza nga muto wange ategeere olyemu yabuuse muzeeyi aginano bwoti bwogenda okwoga nti eh, gwe musajja tomutya tya nze sajja kwebyo nze sinonyanka obuganzibwakuntuzaawe bwaba yagala ba minisita bwa butwala yabutwala olye musi minisita kakati abo bakigenzigenzi basigala nga gyebali bayitirivu yogera ku kituufu n'abeereri nga yeekomamuma ogwagwagu gwa kika kimu okuttira eggwanga lyamwe ne mutandika okwerya kale mu kyo olye muto munenya eyabbayi bukyega nti mubasaasira mubasonyi okubanga ebakozebekolaki banna media online media uganda nja kukwagasa emindi gyakutende mirungi nkusembayo kyo kyembakuutira mu episode eno gituuma kunoonya mumuntu mumazima tukulemesa omukwano n'okwetegeera katonda abankumi ah, bwatyo abaddeho nalebo ajakana ah, sulaimani nati tegana mwinzi okumuddako mubere bulungi